Dicik eder Dicik eder Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu Sitsoa ndwa heze rezo sosio tsazilasha ritsakahima vano rimbeshilani marahaba ni mndu yari abone harumwesheni ya hatu ya dijikader ardiri mviteni heni mndu aliona mashughuli omwa de fevrier ukomor kaya kamwezi mngu hari hanamu hata iho ngarjoka akomori donc ngabotsena wana madati wabake omwa de fevrier ukau Kamnunge na besoin des prestations à tout, Garjoka Komor, Inch'Allah, Ta'ala, au mois de février. Donc, euh, nous avons besoin de DJ, Arumaze Machouliza, Garjoka Yabo, inshallah Ta'ala, au Komor. Donc, nous devons réparer Aruma numéro 1, il y a Aruma et YouTube, ya DJ Kader. Il y a réservé place, Inch'Allah, Ta'ala, et Ka, et Datio Karjarenga, Garjoka Sayer, Jerry Mfanyeza, Njemaza zahahe aweza hema nahahe inshallah marhaba menji nari suivez mna morso wo wahe remerciement hema abone wangu ri continue le jimbo haya